Τώρα τι είναι, ότι θέλουν να παντρεύονται τώρα, θέλουν να παντρεύονται τώρα μεταξύ τους, γιατί η παγκοσμιοποίηση το λέει. Πάμε κόντρα στη φύση. Δεν λέγεται ότι πρέπει να, να γίνεται η συμβίωση των γκέι. Ε, γυναίκα με γυναίκα, άντρας με άντρα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, σόδομα και γόμορα. Όχι ότι θέλουμε να του πετάξουμε στον κιάδα, όπω λένε. Καλά καλά κάνει ο δεν είναι πρότυπο που πρέπει Μπράβο. να προβάλλουμε. Είναι μια σεξουαλική ιδιαιτερότητα. Δεν είπαμε ότι θα του σκοτώσουμε, αλλά δεν θέλουμε και να το προβάλλουμε. Αν έχετε κάτι κακό, έχετε δεν παιδιά είναι... και ένα παιδί είναι προβληματικό, θα το προβάλλετε εσεί. Θα προβάλλετε το καλό σα το παιδί. Δεν θα το σκοτώσετε και εκείνο και μία μάνα που έχει ένα παιδί που έχει ένα πρόβλημα. Δεν θα το σκοτώσει. Κανεί δεν θέλει κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε εγκληματίε. Απλά λε να μην το προβάλλω. Δεν είναι ωραία πρότυπα για ένα παιδί. Βλέποντα ένα παιδί ότι να, α, πολύ ωραία, αυτό ο γκέι παντρεύτηκε και είναι και υπουργό. Τι έγινε να γίνω γκέι κι εγώ. Τι έγινε να κάνω, έχω κι εγώ και αυτή τη σεξουαλική ιδιαιτερότητα. Τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν όπω είμαστε ενήλικε ότι αυτό είναι κακό. Στα 13 και στα 15 δεν μπορούν να το σκεφτούν. Όχι ότι θα του πετάξουμε στον κιάδα, όπω λένε.